trolei, mano. Eu trolei, cara. É, é porque eu, eu, não quis lutar o Chaco. Eu quis matar ele no auto-ataque, mas eu fiquei em dúvida qual era. Vai, Chacão. Na próxima tu consegue. Toma, Daninho. Me ajuda! Me ajuda! Yeah! Às demorou pra voltar ainda peguei aqui nela. Uh, peguei não. And it's GG, baby!